ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಓಂ ಕಡ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡಲ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಂಡು ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಇತ್ತನಮಕ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋವಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆ ಕಳೆ nhưng im